Saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi general nak, manager. Ah, saya nak general manager tu saja. Inilah eh. <laughs> Kalau macam gini punya pattern, hmm. tak ada rekod jenayah pun tak dapat kata je ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. seperti biasanya kita lanjut lagi ke part yang kedua cuy ya kita lanjut lagi yang ke part kedua mereaksi sepatu Rianian Alfuasa yang 2020 cuy ya episode pertama episode 1 cuy sekarang sudah part yang kedua jadi buat korang sebelum kita lanjut ya bantu like-nya cuy ya, bantu like dengan komentar video ini cuy ya, supaya kita bisa mendekati diri dengan algoritma YouTube cuy ya. Oke. Dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy videonya udah siap dan ini kayak durasinya pendek banget cuy tapi nggak apa-apa lah cuy ya yang penting kita bisa bagi ya part 1, part 2, dan part yang ketiga cuy dan 3, 2, 1 ini kayak mula-mula cuy, dia nggak belum, mana app belum pakai mic di sini cuy. macam gini Lama benar tak pergi karaoke <laughs> Ingat zaman muda dulu pergi karaoke Macam-macam kenangan ada kan <laughs> Eh, eh Eh, Pak Deris Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Deris uh, Macam mana Budin? Dah okey semuanya? Uh, dah, dah, dah boleh kata orang tu dapat cari diri balik Keadaan uh, perasaan yeah. saya tu terkawal lah Cuma hari ni saya sebenarnya saya mencari uh, pekerjaan Oh, tengah cari kerja uh, Sila-sila dulu Lepas dulu, keluar dulu. dari penjara ya Pak Deris sampai nak cari pekerjaan. Saya <laughs> sebenarnya masih bercelaru otak saya ni Pak Din. Eh, Pak Din. Ah Pak Degi, saya uh, tadi mencari pekerjaan. Eh macam mana nak? Dapat tak nak? Dapat tak kerja? Sabar. <laughs> Satu-satu. Itulah saya minta-minta sana sini yang lekat lah Pak Deris. Hmm. yang enggak saya bekerja kat sana Pak Deris. Kadang dia orang ni menghukum orang tu dengan masa lampau. Itulah kan. Okay. Dia orang ikut ah ada pernah ada rekod jenayah tak dapat. Habis macam mana orang yang ada rekod jenayah tu nak berubah? Ha, kamu yang dia. tak dapat tu kamu pergi kat mana? Kilang-kilang mana yang kamu cuba? Saya tak pergi kilang, saya pergi ke Kejaro ke Holding tadi. <laughs> untuk jawatan apa? Ini sin ini saya pernah react je ya. Kompilasi seperti yang saya cakap ya di video pertama. Kompilasinya je ya. Bukan full gitu ya. Ini keren banget karena saya bisa mendapatkan yang full gitu. Uh, general manager. <laughs> general manager. Saya tak pak Melamar jadi general manager. saya, biar title tu besar, gaji sikit tak apa, saya tak ada masalah. Saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi general manager. Ah, saya nak general manager tu saja. Inilah eh. <laughs> Kalau macam gini punya pattern, hmm. tak ada rekod jenayah pun tak dapat kata je ni. Yang kamu minta tu general manager. Jadi, Seleranya ni, tinggi. Tak, tak ada masalah saya general manager. Okey, Pak Riz. Tak, sekarang ni kamu ni boleh masak apa? Kat penjara sana oh. tu kamu belajar masak apa? Hmm. Saya dekat sana memang bahagian catering. Bahagian catering? Ah, ha, bahagian catering. Saya yang masak-masak untuk semua uh, banduan. Oh, ya ke? Ha, saya jenis masak kawah besar tu. Ialah di antara menu yang kamu boleh masak? uh, Kentucky. ha, <laughs> saya... Enak banget eh, dia di penjara ada Kentucky. Saya, saya rasa saya boleh membantulah Pak Diri sini sedikit sedikit. Kentucky eh. Ha, Kentucky saya, saya itu yang paling saya mahir. Okeylah. Boleh. Kalau pengalaman jenis itu. Saya diterima kerja kan Pak Diri kamu diterima kerja. Alhamdulillah. Yeah, ya, terima kasih yeah. banyak Pak Dis. Boleh boleh boleh. Saya, tengok apa yang ni ya. Eh. Saya tengok. Allahu akbar. Payang enggak muncul-muncul ini je. Eh. Kau buat apa kat sini? Eh eh kau tanya aku aku keluar orang eh, ah. Eh, tak ada <laughs> kau buat tanya aku dah kenapa? Kalau kamu kata Dia ancam terus. Aku aku keluar. Bukan. Kamu jangan main-main. Kau ambil jalan singkat nak keluar. <laughs> kalau kau dekat sini <laughs> aku tak boleh lawakan klasik ya oh, kita ni orang Melayu tak punya bahasa eh, eh. kamu kamu aku tak boleh aku hormatkan kau kamu tutup aku ah. ni cuma berduduk kampung aja jelah ah. tak Allah <laughs> takkan nak <laughs> aduh gue nggak tahu kalau lihat lawakannya seperti itu saya apa ya kayak ngakak banget gitu ya ini sebenarnya lawakan <laughs> klasik aduh berair mata cuy sebenarnya lawakan klasik tapi tapi bagi saya itu kayak lucu banget gitu ya lucu banget gitu Duduk. Allah Akbar. Tak, masalahnya, ha. Ah. kau dekat sini, warung siapa jaga? Buden kan dah keluar. Jadi dia dah keluar, aku jumpa dia, dia mencari-cari kerja, tak ada. Jadi, aku cakap terlanjur tak ada kerja tu. Kerja je lah dulu tempat aku, apa salahnya kan? Hmm. Kau dapat tahu kan? Ha, anak buah aku pun aku tak terima, ini kan pula orang luar. Kau tak pernah belajar daripada kesilapan yang lalu lah. Dia dah akhirkan kampung ni. Mubin, sampai bila kamu nak hukum dia? Siapa namanya Mubin? Sampai bila kamu nak hukum dia? Ha? Betul kita hukum, hukum, hukum jadi beruk budak tu baru <laughs> Jadi beruk. Kamu ni kadang susah. Hati kamu tu bersihkan dulu. Okay. Hmm. Itu nak buah kamu. Kamu harus bagi peluang pada dia. Nah, ini dia, dia ni. Oh, Afifah. Oh, sudah sampai. Kesihatan Pak Deris macam mana? Macam mana? Ha? Kencing manis macam mana? Dah oh, okey? Oh, nampaknya dah tak apa-apa ya? sekarang. Ya? Ah, paru-paru berlubang? Paru-paru berlubang tak ada pula buat masa sekarang ni. Berair dia lah. Ah. <laughs> Allahuakbar. Allah. lah semua dah okey dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ni lah, darah tinggilah naik baru-baru ni kan. Oh ya ah, ke? Darah tinggi naik. <laughs> La ilaha illallah. Baik-baik jatuh nanti. Ha ah. ah ya. Siapa apa duduk dulu nas? lambat je hari ni datang ya. Lambat? kami dah tunggu dah nak ambil darah semua tadi. lah. darah lama semua dah buang. <laughs> Darah lama. Tak ada hari ni. Ah Nur nak bagi mas je. Ah, aduh, I lega betul lah dah ada balik stok lah. 2020. Oh ini jadi jadi masa-masa ini tu masih pandemik ke atau? Oh, mula mana kan, mula -mula. ni tutup muka tu. Kan? Ha, kita kena jaga kesihatan. Ah, ha, yelah, yelah. Oh. Kita pakai mask Sebab hari ni. sampai dah tak ada sangat, saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. <laughs> Nak buat macam mana janji selamat ya. Bayangkan tu tu pakai boxer. Tapi bila saya dah pakai saya rasa udara tu lagi tak sehat <laughs> Benar enggak sehat lah. Betul tak boleh. Tak boleh. Yang paru-paru berair tu. Oh, serap masuk. Ya. Ah, yelah, yelah, kalau ah, begitu lah sebab aku memang nak sangat pakai emas ni. Oh. hidup kau ya. Hidup kau ya. Eh janganlah jangan kamu yang pakai kan biarlah saya pakai sendiri. Okay. Yang Kak. mana satu yang betul ni, ni benarnya ni? Eh, ni. Ha? Masuk kat telinga yang capang. Eh. Masuk kat mana? Telinga yang capang tu. Okey, telinga uh capang tu. Mm, masuk je. Telinga Ha. Ha, ah, je. Aduh, dah pakai muka pula hilang mana satu. <laughs> ah, kalau macam gitu okeylah dah lega ah, lah. Terlalu besar. Ah, tu dah kan tu? Nurse terlalu nah, semasnya. Ah, ni merawat-rawat orang tak tak rasa uh, ni bimbang ke kalau sakit ke apa? Oh, pick up line. Eh, tak apa. Kalau sakit... Kalau sakit, sakit tak apa. Saya takut nezara... Afifah ni apa ya? Kayak nampak manis gitu ya. Istilah apa sih kalau di Malaysia? Manis nanti dikiranya manis kayak ku apa namanya kayak gula lagi enggak kayak kalau Indonesia cakap tu manis manis dia sih. Kalau orang nanti nurse kesakit hati pula dengan saya. Ya ya ya. Enggak boleh kalah. Enggak boleh kalah dia. Nurse. Ini saya. Nurse tahu tak? Kalau nurse seorang penjenayah, apa yang saya lakukan untuk nurse? Apa tu? Saya sanggup dipenjarakan. Biasa aja, <laughs> biasa aja. Pak Deris tak ada pick up lain? Ah, Pak Deris tak lah. Sebab ah, Pak Deris risau pula budek tu. Takut masuk dalam kuali pula kan. <laughs> Pak, Pak, Pak Deris jalan dulu ya. Okay, ah. Lah. Oh. Allah. Oh ya, yeah, durasinya Orang pendek gini je yang part kedua cuy ya. Oke cuy, itulah tadi part kedua ya dari sepatu reunion Alpuasa 2020 cuy. Tapi di sini saya nggak lihat Pak ya ya. atau memang di 2020 awal itu Pak Ayah nggak ada kali cuy ya kayaknya sih kayaknya Pak Ayah nggak ada di sini cuy kalau nggak salah ya kalau nggak salah di sini yang menggantikan ini cuy uh, eh, man ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah cuy oke dan mungkin itu aja cuy nanti kita lanjut lagi yang ke part yang ketiga cuy